원스 여러분 안녕하세요 쿠키커플 김경식입니다 제가 어제 이 기타를 새로 샀는데 오늘은 쿠리코한테 이 기타가 1500만원짜리 기타라고 속여보도록 하겠습니다 안 좋은 기타는 아니에요 3만원에 샀습니다 중고나라에서요 쿠키 쿠 사랑을 할 거야 왔니? 자기 뭔데? 넌데 기억 오나이 렌슈시타이가 돌아왔을 때 わギターじゃんなんでこうやって、えー、めっちゃかっこいい すごいねもしさ자기これしてしてくださいとかあったらして ポロロ歌 너는 게 제일 좋아 私もしたいしたい 어! 그거 기우치겠대. 뭔데? 아이고 괜찮아? 아! 그래, 고래를 ピンゴ、치ピンゴ。もっとちゃんと、え、또ッキ <laughs> 어ピンゴ。めっちゃ痛いねめっちゃ痛いよんとに最近なんで急にギターとか買ったのこれからちょっと練習してアイドルがなるかなと思ったいや本当のことえ래레이시그え私もこんばんはしぽよダなんで그렇구나그렇구나뭐카트에시봤어요なんでこれ、그래혼또그리私ナイトピン土地してるとダメこれあ寝る時こうして寝ますよなんで彼と寝るの彼女や って大体いくらぐらいで買えるのもう大体はもう万円なあれこれも1万ぐらいなんだいくらと思いますよ漫画倉庫とかで中古で買ったら多分23万の見たことあるけど、もっとちょっともっともっと、うん、あくらけで私は趣味のため買いましたいくらよ100個150万円15万円

でも150万ってばばちゃぎ寿司ロならば1万5千皿食べる寿司食べたらなくなりますこれが音楽の私たち心にありでも私の考えでは、うん、お金のチャギちゃんと聞いて本当聞きますよ聞いてません그리고하나씩社長지예요천천히살살살살살살살살아150万どこにありましたもともとそれなんかセーブしましたよまだありますお金はい全部近いですは 全部使いました150万ね、うん、貯金で、うん、ちょっとだけ聞いてほしいけど、うん、私にプレゼントしてくださいとかじゃなくって、うん、2人で使いたいこともあったじゃん、今からクリスマスもあるし韓国も行くじゃん、その時両親へのソムルとか2人でやりたい楽しいこととかも我慢しないといけなくなるでしょ、うん、

何しますこれこう。え何します今私めっちゃ触っちゃったからえじゃあなんでキッチンわあちょダメなんか、ああ、買ったからには大切にしてくださいああダメなんで <laughs> 逆にクリコがめっちゃ大切じゃんあにああああ次に売る時とかも考えて高いものでしょ高くないやんなん高いと話して百五十万高いじゃん三0円や嘘三0円よ <laughs> ああ 온다온다온다그래3,000엔3,000엔아メイドインチャイナだこれ <laughs> びっくりしたなチャギ本当にこれ大切にしないといけないああこれカメラありますカメラ第一動画じゃない動画じゃないよ本当に私の今の時間返してね <laughs> あ3000ならばすごくいい3000 <laughs> ならちょっと感動します、はい、밥 私があますよかったな今日からずっと眠るかと思った150万円だったら本当今日、ね、眠れないと思ってあほんとよかったコート脱ぐのも忘れてた <laughs> 本当だ